Mi kwa jina naitwa Swalehe Mweupe au kipenda Swalehe Abdalla. Nyinyi watu wenye vyama nyinyi munatuchanganya, tunaambiwa nchi kama hatujapata katiba mpya basi hata urais hatupati. Sasa leo mshaanza kuja hivyo, kesho kutwa wanakuja wengine, ntondo kutwa wanakuja wengine. Sasa nyinyi mumekuwa nyinyi munakula na serikali, unaona bwana. Mimi nakupa agizo wananchi hawa wote hawa kama hatujapata katiba mpya sisi hatuchagui yoyote. Uongo, uongo. Sisi mnatutanganya. Kesho atakuja CCM hapa, lakini nakuagiza kama uwezekano, hii ukweli umesema hii TV, basi neno hili limfike Mama Samia, wananchi wote Tanzania, kama wataki, kama ijapatikana katiba mpya, sisi hatuchagui yoyote kwa sababu nyinyi vile vile mko katika serikali, mnakula hela za serikali, mnatuchanganya sana. Unaona bwana, mimi leo wala sikujui ninakuelekea, lakini kama nitapata katiba mpya, mimi niko tayari kujiunga na kafu La pili, wenye vyama mnatuchanganya, katiba mpya hivi hivi hivi hivi hivi hivi. Ndugu yangu, sikiliza. Sheikh Saleh bin Abdallah. Suala la katiba mpya kwa Tanzania ni sasa na wewe na kuvuta hewa. Nikikubana pua saizi hapo dakika kumi nyingi, kesho tunaku, tunakupeleka kwenye makazi yako ya milele. Suala la katiba mpya umuhimu wake ulianza tangu Kikwete ni rais tumetumia billions and billions. Tume ya Warioba imeranda nchi nzima kutafuta maoni. Uongo kweli? Ni baada ya kelele kuwa nyingi. Suala la katiba mpya tulianza sisi kafu na tumeandika katiba mpya sisi kafu kama chama, tukaipelekea serikali kabla azo hilo halijaenda na chama chochote. Suala la katiba mpya kafu ndo lianzisha ni ajenda ya kafu Kikwete akaona itekeleze baada ya kilio kikubwa, akaitekeleza mpaka mwisho. Yaani golikipa hayupo golini, umebaki peke yako. Baada ya kufunga goli, akapiga shuti nje ya goli, kafanya makusudi. Billions and billions zimekwenda bunge la katiba limekaa pale, mimi nikiwa mbunge miongoni mwao, bunge la katiba miezi mitatu, tukaunda Ukawa, tukaona wenzetu hawa hawaendi huko tunakotaka, na kweli katiba mpya ilipatikana. Walikaa wenyewe waliobakia pale, tena walikaa wenyewe, Zito akiwemo, vyama vingine vyote vilitoka. Huo ndo ukweli, huo ndo ukweli. Chadema alitoka, kafu walitoka nani wale NLD walitoka, yani kila chama tukabakisha peke yao na, na, na, na ACT Wazalendo. Mnajua hilo hilo, mnalijua? Kwa hivyo tutasema tena, vyama vyote vinasema katiba mpya ni muhimu kuliko vyote, lakini wenzetu wameshika mpini, wenzetu wameshika mpini katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ni mtu baba mmoja mama mmoja, mmoja kazaliwa asubuhi, mwingine kazaliwa jioni. Ukisema kwamba bila katiba mpya huna uchaguzi, unamsusia nguruwe shamba lote. Nguruwe shamba hapa, hakuna kijiji, hakuna kitongoji, hakuna kata, wala hakuna upawa. Tumeelewana? Sisi bado tunapiga kelele na papo na papo, papo kwa papo kamba hukata jiwe. Ajenda ya katiba mpya walishasema kwamba isijadiliwe, isizungumzwe, ni marufuku mpaka baada ya uchaguzi wa ishirini ishirini na tano. Kweli uongo? Juzi mama, juzi mama, katika hili hili kuondoa zuio haramu la mikutano ya hadhara Akasema suala la tume nini, katiba mpya linaweza kuzungumzwa sasa, na naenda kujiandaa kuangalia namna gani lizungumzwe. Papo na papo kamba hukata jiwe. Kwa hivyo hili mimi nasema tujipangeni kichama. Kuna watu wastafua safari wasema Mungu hayuko. Mungu. Kwa hivyo mimi sisali wala sifanyi lolote, sitoi zaka, haya haya, lakini anajua kufa kuko, kwa sababu kuna watu wengi <laughs> kashawaona wanakufa naye anakwenda kuzika. Sasa haya, we unasema Mungu hayuko, hakuna kiama, hakuna nini. Kama hilo unavyosema ni sawa, haya, je, umekwenda yuko au vipi? Wesi utakufa sasa hivi, una pumzi za kudanganya mungu hayuko sijui hivi hivi hivi hivi hivi hivi haya iko siku wewe utaondoka hapa wewe sali iwe yuko au hayuko kama hayuko si basi sasa yuko je unafanyaje na wewe hujasali hujafanya lolote kazi yako kulewa tu kwa hivyo ndugu yangu shekhe saleh bin abdallah hii ni siasa siasa ni maisha siasa ni upepo Siasa ni hali ya hewa. Nani alifikiria mwenda, mwenda zake atazima kama kibatali? Nani? Wote tulitegemea nchi hii itakuwa ni cha vyama vingi, lakini chama hiki kimoja. Uongo kweli? Wabunge wote wetu sisi wa upinzani anachomoa mmoja mmoja, anamtoa anampitisha mlango wa nyuma kuwa tena mbunge. Tungefika mahali bunge halina hata mbunge wa chama kimoja, hata moja. Na dalili zinaonekana. ishirini kumi na tisa serikali za mitaa, mlikuwa na vitongoji vingapi hapa? Mlipata vingapi? Mlikuwa na mitaa mingapi? Mlipata mingapi? Asilimia tisini na tisa ya vitongoji, vijiji, mitaa vyote vimeenda CCM. Uliwahi kuona wapi wewe? Kwa hivyo ishirini ishirini na nne ingekuwa mwenda mwenda mwenda nani mwenda zake yupo hata nusu robo ya kitongoji hata robo ya diwani, robo ya mbunge ishirini ishirini na tano msingemwona. Siasa ni upepo, usisusie shamba ukamwachia nguruwe. Nini tutafanya? Vipi tutafanya? Mimi nasema imarisheni chama. Mfano huu wa kwenda akhera ukasema huku duniani Mungu hayuko, umekwenda umemkuta. Je, wewe unakaa hivi, hutaki chama, hutaki kupiga kura, kushajiseti Kesho na kesho kutwa mambo yanabadilika. Mungu mkubwa anabadilisha kila kitu kwa wakati wake. Hujajiimarisha, una chochote katika chama, utashindaje? Unashinda wapi? Jiimarishe ndugu yangu, jipange kuwa standby. Liko tunakwenda, haliko tunakwenda. Watanzania washachoka hali hii, hakuna njia yote ya kuondoa CCM haiondoki kwa bunduki, kwanza hatuna, si kwa mizinga hatuna. Hizo dua, huyo anayeomba dua siku saba hajasali dua yatakafika wapi? Unafahamu, mimi nakwambieni, tujipangeni kisiasa. CCM tuondoe kwa hoja, kwa siasa. Ndiyo Tanzania ilivyo. Baada ya kusema haya, sidhani kwamba ninejibu navyotaka, lakini kubwa kuliko yote ni ya yule ndugu yangu Ahmed bin Hussein bin Bakari. Narudia tena, nilisema tunachagua mmoja, tunabaki wamoja. Hatukuchagua ndugu yangu, haki